debizination or de-Ivanishvilization of Georgia. what does it mean, de-oligarchization? It means გამარჯობა მეგობრებო, ფორმულას ეთერში თქვენ უყურებთ 121 ეპიზოდს გადაცემისა კვირაში ერთხელ მიშამ შულდაძესთან. 121 11-ის კვადრატია და საკმაოდ ლამაზი სარკისებური რიცხვია. 121 იყო სადროშო ნომერი სამხედრო კრეისერისა მასხვა, რომელსაც ჩარშან დურთეს უკრაინელებმა ჩაძირეს. რაც კიდევ უფრო ალამაზებს ისედაც სარკისებურად ლამაზ 121. თუ ვინმეს ეგვიპტეში ელექტროობასთან შეგექმნა ცირთულეები, შეგიძლიათ 121-ზე დარეკოთ. მანდ ესა ელექტრო პრობლემების ემერჯენსის ნომერი. ჰო. 33 წლიანი პაუზის შემდეგ ნაპოლი იტალიის ჩემპიონია. გილოცავთ მარტო ქოცებს, იმიტომ რომ ოპოზიციონერ განწყობილ ხალხს ხო ჩვენ ხო არ გვიხარია ქართველების წარმატებები და ნაპოლი ბოლოს 1990 წელს გახდა ჩემპიონი. პირველად 87-ში. ანუ მეორედ 90-ში. ორივე ჩემპიონობა მე კარგად მახსოვს. ნაპოლი რო პირველად და მეორედ გახდა ჩემპიონი, მაშინ მე ვიყავი ჯენზი. <laughs> ულოცავთ ყარას და ქართული ფეხბურთის ყველა გულშემატკივარს. მალე ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა მოგველოცოს. ახლა პოლიტიკა. ჩვენ გამოგვეპარა და თურმე საქართველოსი არჩევნები ჩატარებულა რომ არა ყობახიძის ბრიფინგი ვერც გავიგებდით პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის შუალედური არჩევნები ჩატარებულა ფოთი ხობის სენაკის საარჩევნო ოლქში მერის შუალედური არჩევნები თერჯონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში და საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატების შუალედური არჩევნები ქუთაისში, ტყიბულში, გურჯაანში, ახალციხესა და თიანეთში. დარწმუნებული ვარ, არჩევნებმა ჩაიარა დარღვევების გარეშე. იმიტომ რომ ოპოზიცია არ მონაწილეობდა. თუმცა ქოცების ამბავი რო ვიცი, ვიღაცებს ფულს მაინც გადაუხდიდნენ ღმის მიცემის სანაცვლოდ. ქოცების ჩატარებულ არჩევნებს უნდობლობა გამოუცხადა ოპოზიციამ და არ დააყენეს კანდიდატურები. კობახიძემ ეს ფაქტი ისე შეაფასა, როგორც კობახიძეს უნდა შეეფასებინა. ციტირებ რადიკალურმა ოპოზიციამ ვერსერ ოლქში ვერ გაბედა კანდიდატურის დაყენება რაც იმის დასტურია რომ ისინი ქართული ოსების მაღალ და საკუთარ დაბალ რეიტინგს ძალიან კარგად აცნობიერებენ ირაკლი როგორ ფიქრობთ ოპოზიციას 2024-ში შეეშინდება თქვენი მაღალი და თავისი დაბალი რეიტინგის და არ დააყენებენ კანდიდატებს კობახიძის განცხადების ბოლო მონაკვეთია პიკი უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა საარჩევნო ოლქში ქართულმა ოცნებამ გაუმჯობესა 2021 წლის მუნიციპალურ არჩევნებში მიღებული შედეგები. ანუ 21-ში კონკურენტები რო ყავდათ, ხო აიღეს რაღაც პროცენტი, რავი, ალბათ ამას იწვლიან და ახლა მარტოებრო იმაზე მეტი აიღეს. ანუ გაუმჯობესეს. ხოცე რაც ადეთ, იცი? ორივე კანდიდატი თქვენ დააყენეთ. დაბა დააკვირდით, ერთ-ერთი მაინც თუ მოიგებს. მიმდინარე კვირაში აქტიური იყო თბილისის მერი მარიო რუირო აქტიურობს ხოლმე. იქ ჯარიმას დაარტყამს დებილურად, იქ კუთხურს არ დაუთმობს, მერე უაზრო ჩააწოდებს, ყურადღებას რო იქცევს. უბრალოდ ეგრე იყო კალაძე ამ კვირაში. მისი განცხადება. ერთი მაგალითი მომიყვანეთ, როცა ანტიდასალური განცხადება გავაკეთე. ვითომ გამოიჭირა ჟურნალისტები მერმამ. დიდხანს ვიფიქრეთ რამდენი მაგალითი მოგვეყვანა და გადავწყვიტეთ 6. პირველ, თავისთვის დაიტოვონ კანდიდატის სტატუსი, თუ ეს დამოკიდებულება თავისთვის დაიტოვონ ეს არაფრის მომცემის სტატუსი. ეს ერთი. ევროპული ღირებულებები ვიცი, მაგრამ როცა გეუბნებია რომ მონა უნდა იყოს მიუღებელია, ეს ორი. ევროპარლამენტი პოლარიზაციას უწყობენ ხელს. ანალენა ბერბოკი რეალობას არის აცნენილი, ეს ოთხი. საბაბის წარმოდგენის გარეშე აღქმული იქნება ზეწოლა კალაძე მოსამართლე და დასანქცირებაზე. ეს არის მიზანმიმართული ზეწოლა და პროპაგანდა საქართველოსზე, ასე შეუტია კალაძემ CNN-ს. ეს 6. რეზოლუციას ჩალის ფასი აქვს. ეს 7. ა, 6 გვინდო და მაშინ აი მოსამართლეებზე განცხადება ამოაგდო და ეს იყოს. ეს კარგია. ევროპარლამენტის რეზოლუციას რო ჩალის ფასი აქვს. თუ მოგცემენ გაგვეხარდება, კარგი იქნება, თუ არა, არც ეს არაა პრობლემა. ეს მერვე, სადმე ჩამისვით ესეც. ექვსეულში, რომელიმე ამოაგდოთ. ისე ეს შეეშალა, პირიქით უნდა ეთქვა. თუ არ მოგცემენ გაგვეხარდება, თუ არა, არც ესაა პრობლემა. რამეს მოვიფიქრებთ? ეს არის სინამდვილე. კალაძემ მეორე ფრონტი ვიოლა ფონ კრამონს გაუხსნა. არ გამოურიცხავ მოლოტოვის კოქტეილით ვიხილოთ თბილისში. ჩვენი ხუმრობა გამეორა კახიმ. ნუ ან ჩვენი ხუმრობა სერიოზულად თქვა კალაძემ. რა მნიშვნელობა აქვს? კიდევ ერთი ანტიდასალური განცხადება გააკეთა, ან ანტიდასალურად იხუმრა კალაძემ. ამაზე არ გაჩერებულა თბილისის მერი და შემდეგნაირად განავრცო. არც იმას გამოურიცხავ, რომ ოპოზიციამ რომელიმე ევროპარლამენტარი, რომელიმე ოლქში მაჟორიტარ კანდიდატად წარმოგვიდგინოს. ღადილაობს კახი. ვიოლა ფონ კრამონი სამაგონეთ არჩევნებზე კენჭი ვიყარო ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით აქ უკვე ზუსტად ვიცით რომ იხუმრა ანუ სადამდე მივიდნენ ქოცები უკვე ღიად ეღადავებიან ევროპარლამენტარები ძალიან ცოტა იქამდე დარჩეი როცა რომელიმე ევროპარლამენტარი ამათ ეტყვის ნშიჯლაკა და რა ისინი გითხავენ და ხა ისეთქვის ევროპელმა სოციალისტმა ფრიდონ ინჯიამ ვერტფრენი იყიდა. დაუკვირდით წინადადებას ევროპელმა სოციალისტმა ფრიდონ ინჯიამ ვერტფრენი ვერტფრენი იყიდა. ისე პარლამენტში ჯერ დააყენა საკითხი ამ კაცმა ავტობანზე სიჩქარის ლიმიტის გაზრდასთან დაკავშირებით მართლა მე რა გამეშ უქნიშნები გამორთოთო და არც ერთი ინიციატივა არ გაატანინეს. რა ექნა კაცს? ადგა და იყიდა ვერტფრენი. თვითონაც დაისვენა პარლამენტსაც აღარ აწუხებს. სიჩქარე უყვარს და რა ქნას ადამიანს? ევროპულმა საბჭომ საქართველოს თავდაცვის ძალების მხარდაჭერისთვის 30 მილიონი ევრო გამოყო. არ გვინდა ბიჭო მი, რატო თქვენ? <laughs> გვატენიან ამ ფულს რა? დავაიძებო გაუშვათ ეგეც ბათინკებში ორ ორი წვილი წავამატოთ ისე რად უნდათ ამდენი ბათინკი ჯარისკაცებს ომი ჩვენ არ გვინდა და არც გვექნება და ერთ-ერთ გრანძე ტუფლები ვიყიდოთ მე რო იყოს სულ ბათინკი ხო არა ხან ხან ტუფლები Facebook-მა ისევ გამოიჭირა ხოცები ტროლ ბოტობაში და ანგარიშები წაუშალა. წაიშალა თავრობის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტთან დაკავშირებული 80 ყალბი ანგარიში, 26 გვერდი, 9 ჯგუფი და Instagram-ზეც კიდევ პლუს 2 ანგარიში. ანუ ღარიბაშვილმა შეახოცა საჯიშე ბოტები. რამხელა სირცხვილია შენი ქვეყნის ხელისუფლებას დეзинფორმაციის გავრცელებაში რომ გამოიჭერენ. უფრო სწორად, პირველად რომ გამოიჭირეს, მაშინ მეგონა რომ რაღაცნაირად შეერცხებოდათ, მაგრამ არა, ახალი აკაუნტები გაუკეთებია. ბაშენე გძელდება ეგრე. წაუშლიან გააკეთებენ, წაუშლიან გააკეთებენ. არც ამათ ცხვენიათ, არც იმათ ეზარება. <laughs> სახიეთია. Facebook-ის შიდა გამოძიების ანგარიში წერია, რომ საჯარო საფრთხის შესახებ მოხსენება დაიწყო დაახლოებით 6 წლის წინ, როდესაც საზოგადოებას პირველად გაუზიარა ჩვენი დასკვნები კოორდინირებულ არაავთენტურ ქცევაზე რუსული გავლენის ოპერაციის მიერ. ანუ რუსების გამო დაიწყეს ტროლბოტობასთან ბრძოლა და ჩვენს მთავრობასაც სტაბილურად უშლიან ყალბ ანგარიშებს. ხუ <laughs> ჩემი აზრით რუსეთს უნდა გაეთიშოს მთლიანად ინტერნეტი და დაისვენებს სამყარო. რუსეთი უნდა გააგდონ World Wide Web-დან. გააკეთონ მე თავისი ინტერნეტი, დობრინეთ. ასევე ჩინეთში დაიბლოკა 50 Facebook ანგარიში, 46 გვერდი, 31 ჯგუფი და 10 ანგარიში Instagram-ზე. მათი სამიზნე იყო ინდოეთი და ტიბეტის რეგიონი. ანუ ჩინეს თავის ტერიტორიაზე ზოგადად დაბლოკილი აქვს Facebook-ი. მარტო მთავრობა იყენებს სხვა ქვეყნებში დეзинფორმაციის გასავრცელებლად. ჩვენთანაც ასე აჯობებდა პრინციპში, ხო? მარა სამწუხაროდ ქართულ ოცნებას საქართველოს ფარგლებს გარეთ არ აქვს ამბიციები. მარტო ჩვენს გამოსათაყვანებლად იყენებს Facebook-ს. რავი ჩაერიეთ ბიჭო ბრიტანეთის არჩევნებს სხვაგანაც გააფუჭეთ რამე ცოტა გადით საქართველოს პარლამენტ ცოდო ეს ქვეყანა ვა ჩვენი მთავრობის ბოტებს რაც შეეხებათ ანგარიში ვკითხულობთ რომ ქსელი 24 საათის განმავლობაში ფუნქციონირებდა რათა მთავრობის მხარდასაჭერი კონტენტი გაევრცელებინა იმედია ორცვლაში მუშაობდნენ და ოდესმე ბოტების შრომის უფლებებისთვის არ მოგვიწევს აქციებზე დგომა. Facebook-მა კოცებს ყალბი ანგარიშები პირველად 2019 წელს წაუშალა. 396 გვერდი და ჯგუფი. მეორედ კოცებს ყალბი ანგარიშები წაუშალეს 2020 წელს. 511 გვერდი 101 პერსონალური ანგარიში 122 ჯგუფი 56 ინსტაგრამ ანგარიში რომლებიც აქტივისტებისა და ოპოზიციური პარტიების დისკრედიტაციას ემსახურებოდნენ ახლა 80 ყალბი ანგარიში 26 გვერდი 9 ჯგუფი და ინსტაგრამზე 2 ანგარიში უკვე წლებია ჩვენი ბოტები არნებდებიან და ყოველი ახალი დაბლოკვის შემდეგ ბრუნდებიან დასაფასებელი იქნებოდა თქვენი ასეთი თავდადება დედა ხალხობას რო არაკეთებდეთ ხალხო ახლა უბრალოდ ის არის რა ქვია პროფესიონალიზმია დედა ფაში კარგი ამბები გვაქვს რუსეთიდან პრიგოჟინმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს დასხო ამ ეტაპზე მხოლოდ სიტყვიერად მომავალში იმედია სამოქალაქო ომსაც ვიხილავთ. რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელი ევგენი პრიგოჟინი აცხადებს, რომ ვაგნერელები ბახმუტს 10 მაისს დატოვებენ. ნაწილი ჯოჯოხეთში წავა, ნაწილი რუსეთში დაბრუნდება, თუმცა არ ამგონია დიდი სხვაობა იყოს. პრიგოჟინი უკრაინის ქალაქის დატოვებას სამხედრო შეიარაღების უქონლობას უკავშირებს. როგორც მან აღნიშნა, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ბოლო ერთი თვის განმავლობაში დაქირავებულ მებრძოლებს საჭირო შეიარაღების მხოლოდ 10%-ს აწვდის. გამყავს ვაგნერელები, რადგან შეიარაღების უქონლობის გამო ისინი განწირულები არიან უაზრო სიკვდილისთვის, თქვა პრიგოჟინმა. რუსები რო ჯარისკაცების უაზრო სიკვდილზე ნერვიულობენ. 2023 წელი ზეთი ტილო დავიმახსოვრე. ახლა გადავიდეთ გადაცემის მეორე ნაწილზე, ჩაანალიზებაზე, ჯერ კოკაკოლა მოვსვათ, რომელიც ლიბერალური სასმელია, თუმცა იმდენი წელია უკვე არსებობს, რომ შეგიძლიათ კონსერვატორებმაც მიიღოთ. დღევანდელი დღევანდელი შასაანალიზებელი თემა ლიბერალიზმი versus კონსერვატიზმი. ინსპირაცია იყო ღარიბაშვილის გამოსვლა უნგრეთში ვითომ კონსერვატორების კონფერენციაზე ისედაც ბოლო წლებია ვისაც როგორ უნდა ისე ისვრის ამ ტერმინებს ჰაერში ლიბერალები ლიბერასტები კონსერვატორები აე მოდი ახლა ვისაუბროთ მართლა რას ნიშნავს ეს იდეოლოგიები რა მსგავსებები და განსხვავებებია და ასე შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილმა უნგრეთში გამოსვლისას სახარება მოიშველია ნეტ არ არიან მშვიდობის მყოფელნი, ვინაიდან ისინი ღმერთის ძეებად იწოდებიან. ამ ურთულეს დროში მიუხედავად არაერთი პროვოკაციისა და დესტაბილიზაციის მცდელობისა, ჩვენ შევძელით მშვიდობის უზრუნველყოფა ჩვენს ქვეყანაში. ღმერთის ძედ გამოაცხადა თავი ბიზნეს მონამ. <laughs> ანუ თურმე რუსეთ საქართველოსი შემოჭრა უნდა ძალიან და ღარიბაშვილი არ თანხდება. მოგახსენებათ ახლა რუსეთი თანხმობის გარეშე არ შედის არც. ხოდა ეს ეს ეს ეს ჯიუტად პრინციპულად. თორმე ამბობს რომ არავითარ შემთხვევაში. ირაკლი მეც წაგიკითხავთ сахарებიდან ერთ მონაკვეთს. მიგვარეს მას ბავშვები, რათა ხელი დაედო მათთვის. მოწაფეები კი არ უშვებდნენ მონგრელთ ეს რომ დაინახა განრისხდა და უთხრა მათ მოუშვით ჩემთან ბავშვები და ნუ უშლით მათ ვინაიდან მათნაირებისა ღმრთის სასუფეველი ჭეშმარიტად გეუბნები თქვენ ვინც ბავშვით არ მიიღებს ღმერთის სასუფეველს ვერ შევა მასში მოეხვია ხელი დაადო და დალოცა ისინი ტრიტრი გაიგერა მე <laughs> ბავშვები არ უნდა დააკაჩავო ანუ ირაკლიმ გაიხსენა უნგრეთის პრემიერის ვიზიტი ამერიკაში. ციტირებ: პრემიერ-მინისტრმა ორბანმა თავის დალასის გამოსვლაში იხუმრა, რომ უნგრეთი ნამდვილად არ არის სუპერძალა. საქართველოს კიდევ უფრო პატარა ქვეყანას მით უმეტეს არაზრდოს ხონი ამის ამბიცია, მაგრამ ჩვენ მაინც ფლობთ სუპერძალას. გარაცხადა ღარიბაშვილმა. ანუ ორბანმა იხუმრა არ ფლობთ სუპერძალასო და ამას სერიოზულად თქვა ფლობთო. პრემიერ მინისტრი კაცისგან ეს ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია. ბიზნეს მონისგან ხმამაღალი ნათქვამია და რასაც გვინდა იმას რომ ვეძახით, იმისგან ძალიან ხმამაღალი ნათქვამია. ბოლოს საქართველოსა და უნგრეთის პირველმა პირებმა ერთმანეთი შეაქეს. ორბანის განცხადებით საქართველოს მთავრობა სამაგალითოა და ის თავისი ხალხის კეთილდღეობისა და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციისთვის იღწვის. ა არა ბოდიში ეს კითხვა საქართველოს თავრობაზე ოღონდ მიშას უთხრა 2012-ში ვიქტორ ორბანი იყო ერთადერთი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ლიდერი რომელიც 2012 წელს ღიად ემლიქვნელებოდა ნაციონალურ მოძრაობას მეტიც ვიქტორ ორბანმა 2012 წელს ქართულ ხალხს მოგვიწოდა არ შეცვალოთ ხელისუფლება არ დაუშვათ შეცდომაო ვიქტორ ორბანი ახლა კოცების ძმაკაცია ვიქტორმა ასე შეაქო ღარიბაშვილი. აქვე არის წარმოდგენილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მისგან შეგვიძლია ვისწავლოთ, თუ როგორ უნდა იცხოვრო რუსეთის ჭრდილში. არა მხოლოდ ეგ, უამრავი რამ შეიძლება ისწავლოთ ირაკლისგან. მაგალითად, სკოლის მოსწავლის მიკაჩავება, თხილის ხელით გასინჯვა. ну, принципში სულ ესაა. აი, ეს ორი რამ შეგიძლიათ ისწავლოთ კიდევ ღარიბაშვილისგან. ღარიბაშვილს მოეწონა ორბანის ქება და კონტრქებით უპასუხა. გასაკუთრებულ მადლობას უხდი ჩემს ზვირფას მეგობარს, პრემიერ ორბანს. უნგრელ ხალხს ძალიან გაუმართლა, რომ ამ რთულ ეპოქაში ასეთი ბრძენი და შორს მჭრეტელი ეროვნული ლიდერი ყავს, რომელიც იცავს საკუთარი მამაცი ხალხისა და უნგრეთის ინტერესებს ფუნდამენტური ღირებულებების სადარაჯოზე. მე დაარიწურებდი თქვენ ამ ფუნდამენტური ღირებულებების ეშხით ამ ხელა კონსერვატორი ხალხი რა არის ლიბერალიზმი და რა არის კონსერვატიზმი ლიბერალიზმი და კონსერვატიზმი ერთმანეთთან დაპირისპირებული პოლიტიკური იდეოლოგიებია თუ ლიბერალიზმის ცენტრში დგას ინდივიდი კონსერვატიზმის ცენტრში დგას ინსტიტუტები რომელიც ინდივიდთა ერთობას გულისხმობს. საბედნიერო ჭყიანი ადამიანები მიხვდნენ, რომ ვერც ერთი ერთი ცალი идеოლოგია ვერ იქნება იდეალური და ვერ გაუმკლავდება ყველა გამოწვევას. ამიტომ რაღაცები ლიბერალიზმისგან აიღეს, რაღაცები კონსერვატიზმისგან და შეიქმნა კონსერვატიული ლიბერალიზმიც. მაგალითად, ბრიტანეთი დედამიწის ყველაზე კონსერვატიული სახელმწიფოა. ინარჩუნებენ უძველეს ტრადიციებს, ინსტიტუტებს, ქრისტიანობას, მონარქიასაც კი ინარჩუნებენ, მაგრამ ამავდროულად გაქანებული ლიბერალური დემოკრატია აქვთ. თანამედროვე სამყაროში არ არის პრობლემა თუ კონსერვატორი ლიბერალიც იქნება ამ პირიქით. მეცაც ვიტყვი, თავარია არ იყოს, თორე დანარჩენი მოგვარებადია. აი ასე ცივილ კივილის გარეშე არის შერწმული ბრიტანეთში ლიბერალიზმი და კონსერვატიზმი. ცივილ კივილი, ну, მერე იყო კოვიდის დროს რო გაგულავდა ბორი ჯონსონი და კი გადადგა კიდეს. ეს უკვე დემოკრატია. მერე აირჩიეს ლისტრასი, რომელმაც თავის რეფორმები ვერ გაიტანა და გადადგა. ეგეც დემოკრატია. მერე პრემიერად აირჩიეს წარმოშობით ინდოელი რიში სუნაკი, სწორედ კონსერვატიული პარტიიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჭეშმარიტი კონსერვატიზმი შორსაა ქსენოფობიისგან. ქართულ კონსერვატორებს, ვინც რადიოში გვისმენთ კონსერვატორები წყალებში, თქვი. ხო და ქართულ კონსერვატორებს ყველა რო გეზიზღებათ რუსების გარდა ეგა რაშიზმი მეტიც წესიერი რუსებიც გეზიზღებათ თქვენ ბიჭო მოდი გავიხსენოთ ის წესიერი რუსები პუტინს რო ებრძვიან და საქართველოსი არ შემოუშვით კოცებმა დმიტრი ალეშკოვსკი რუსი ჟურნალისტი და აქტივისტი არ შემოუშვეს კოცებმა სექტემბერში 6 რუსი ანტიპუტინისტი ჟურნალისტი და აქტივისტი არ შემოუშვით ქვეყანაში. რუსი უფლებადამცველი და იურისტი გრიაზნოვა არ შემოუშვით საქართველოსში. რუსი ოპოზიციონერი ჟურნალისტი შვეჩენკო არ შემოუშვით საქართველოსში. რუსი მწერალი და ჟურნალისტი ზიატკო არ შემოუშვით. პროექტის ჟურნალისტი არენინა, აქტივისტი ნიკულინა, მედია ზონის რედაქციის მენეჯერი ლატიგოვსკაია არ შემოუშვით. სამაგიეროდ ელარჯერს უწელავთ პოზნერებს და ბაკლებს უჭახურებთ გავრილოვს. ესაა თქვენი კონსერვატიზმი. ეგაა ბიჭო, პუტინის მონობა და ძალიან გთხოვთ, მოღალატეები, ნუ პოზიციონირებთ კონსერვატორებად. აი, მოდით იდეოლოგიური განსხვავებები განვიხილოთ საყდრისის აფეთქების მაგალითზე. საყდრისის აფეთქება ლიბერალურია თუ კონსერვატიული? ანუ კონსერვატიზმი ხო ეგრევე გამოირიცხა. ამაზე ხო თანხდებით? ახლა ლიბერალურ ჭრიში შევხედოთ. რომელი ლიბერალური სახელმწიფო იცით საუკუნეების კულტურულ ძეგლს რო აგაფეთქებინებს? რავი, მე არ მახსენდება. თუ იცით ეგეთი ქვეყანა დაგვიკომენტარეთ. ეკონომიკური ინტერესის სანაცვლოდ საყდრისის აფეთქება გაправდებოდა მხოლოდ სუპერ ულტრა თავზე ხელაღებულ ლიბერტარიანიზმში. ისიც იმ შემთხვევაში თუკი ექსიმდიდრე ეკონომიკას განავითარებდა და ერთი კაცი ჯიბეში არ წავიდოდა. საყდრისის მაგალითზე კონსერვატორები კი არა, პრობი ხართ ბიძია. ნუ არ ახუნებთ აქ რაღაც ტერმინებს. <coughs> ახლა გეტყვით ხოცებს რა მოეწონათ კონსერვატიზმში? რატო რატო? რატო ეს რატო ეტყლი და რა რა რა უნდა რა მოსო? კონსერვატიზმი მიისწრაფის ინსტიტუტების შენარჩუნებისკენ და მგრძნობიარეა ცვლილებების მიმართ. კონსერვატორებს ჯერათ რომ რადგან ამ ინსტიტუტების წყალობით ამა თუ იმ საზოგადოებამ იარსება საუკუნეების მანძილზე და მოაღწია დღევანდელობამდე ისინი მომავალში შეძლებენ ამ საზოგადოებების სტაბილურობის უზრუნველყოფას მათი როლის დაკნინება კი შეარყევს ამ სტაბილურობის საფუძვლებს ქართველმა და უცხოელმა ხოცებმა ეს ყველაფერი განმარტეს ისე რომ თვითონ უნდა იყვნენ ხელისუფლებაში სულ კონსერვატიზმი ინსტიტუტებს უფრთხილდება ხელისუფლება არ შეცვალოთო, მაგას კი არ იძახის. ვიქტორ ორბანი 13 წელია პრემიერ-მინისტრია და ლიბერასტებს ეძახის იმათ, ვისაც ხელისუფლების ცვლილება უნდა და თვითონ კონსერვატორად პოზიციონირებს. ვიქრები სულ ხელისუფლებაში, ცვლილებები ცუდია, გაუმარჯოს კონსერვატიზმს. ხოცებმაც გადაწყვიტეს, რომ კონსერვატორები არიან. რატომაც არა? რა ატკატები ტენდერები ჭუკლი პუკლი კარგად არია რა რა ის ცვლილებები ცვლილებები ცუდია მოიცა მოიცა ანუ მე პრემიერი აღარ ვიქნები ბიზნეს აღარ ექნება ძალაუფლება მაშინ კონსერვატორი ვარ ძმაო ასე გაიგეს რა თქმა უნდა ქართველი უნგრელი და სხვა ქოცები ასე პირდაპირ ვერ ამობენ ჩვენ გვინდა ძალაუფლებაში მუდმივად ყოფნა და ამიტომ ცვლილებები ცუდიაო ამიტომ მოიფიქრეს, რომ ლიბერალები ებძვიან ოჯახს და ქრისტიანობას და ამა თუ გადავირჩევთ, დაგვენგრევა ყველაფერი. ანუ ხოცების მოსვლის შემდეგ დაიწყეთ ჩვენ ოჯახების შექმნა. თორე 2012 წლამდე ვის ყავდა ცოლია? მარი ძალიან შუათად. ყველაზე დიდი ტყუილია რომ ლიბერალიზმი წინააღმდეგობაში მოდის ქრისტიანობასთან მეტიც არაფერი ისე არ უხდება ერთმანეთს როგორც ლიბერალიზმი და ქრისტიანობა ვერ იპოვით სრულყოფილ ლიბერალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოს რომელიც ამავდროულად ქრისტიანულ კულტურას არ მიეკუთვნებოდეს უბრალოდ ვინმე თუ რელიგიური არა ამის გამო დედას არ მოკვენ აი ესაა ლიბერალიზმი ლიბერალებს ჯერათ ადამიანების რაციონალურობის და იმის რომ თითოეულმა ადამიანმა თავად იცის რა არის მისთვის უკეთესი სამწუხაროდ ლიბერალის უფრო მეტად ჯერა ირაკლი ღარიბაშვილის ვიდრე თვითონ ირაკლის საკუთარი თავის იმიტომ რომ მაგას უკვე დიდი ხანია გონია რომ ბიძილამ უკეთიცის რა არის უკეთესი ყველასთვის ლიბერალიზმი არ არის მონოლითური პოლიტიკური იდეოლოგია და მისი იდეალების გაგება სხვადასხვა მიმდინარეობებისთვის განსხვავებულია ლიბერალიზმის ფორმებს შორის გამოყოფენ კლასიკურს, კონსერვატიულს, კულტურულს, ფემინისტურს, მწვანეს, ინტერნაციონალურს, ნაციონალურს, ნეოს, ორდოს, პროგრესულს, რელიგიურს, სეკულარულს, სოციალურს, ტექნოლოგიურს და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, ბევრი განშტოება აქვს ლიბერალიზმს და თვითონ ლიბერალებიც არ ეთანხმებიან ბევრ ამაში ერთმანეთს. ხოცები რო გამოცვიდები და ვინც არ მოგეწონებათ ლიბერალებს ლიბერასტებს ეძახით ყველას და აკონკრეტებს მაინც ეს არის მწვანე ლიბერასტი, ეს არის პროგრესული ლიბერასტი, ეს არის კონსერვატიული ლიბერასტი. მე ტექნოლოგიურში გამიყვანა. ну а принципში არის ჩვენ სხვა მიმდინარეობა გვაქვს მე და შემა თანამოაზრეებმა შევქმნით ლიბერალიზმის ახალი მიმდინარეობა ოღრაში ლიბერალიზმი ესე ქვია ოღრაში ლიბერალები ვემიჯნებით ყველანაირ ძალადობას არასოდეს ვიქნებით ინიციატორები ჩხუბის დაპირისპირების, მაგრამ ვინმეს თუ ვინმეზე მაგარი გონია თავი, კუნთები ერთის ცდილობს ზალადობით გადაჭრას საკითხები და ადამიანური საუბრით ვერაფერი გავაგებინეთ, არ გამოურიცხავთ, რომ უკიდურეს შემთხვევაში დედაც მას. ეს არის ოღრაში ლიბერალიზმი. თუ მოგწონთ, შემოგვიერთდით. ანუ უხეშად რო თქვა მაჰათმა განდი რო ლევან საგინაშვილი ჯანზე ყოფილიყო აი ჩვენი ლოგო იქნებოდა ეგ უფრო გულწრფელად რო გითხრათ 90-იანებში რო ყობახიძის ნაირებს უბაყუნებდით მე რე ცოტა ციგნები წავიკითხე და კონფლიქტების მოგვარების უფრო ცივილური გზები ვიპოვეთ აი ეგავართ ოღარაში ლიბერალები გამოიწერეთ ჩვენი არხი YouTube-ზე და ჩათვალეთ, რომ ოღრაშ ლიბერალებში გაწევრიანდით. თუ არ იზიარებთ ჩვენს ხედვას, შეგიძლიათ მაინც გამოიწეროთ. ოღრაში ლიბერალები პატივისცემთ ყველანაირ განსხვავებულ აზრს. რუსეთუმეების აზრის გარდა, იმიტომ რომ ადამიანს ახლა წერი და მოყარე რო ვერ ერება, ვერ არჩევს, ხო? მისი აზრი კიდია ოღრაშ ლიბერალებს. ახლა მთავარი შეკითხვა. ჩვენ რა ვქნა ჩვენ? საქართველოს კონსერვატიული უნდა იყოს თუ ლიბერალური? საქართველოს უნდა იყოს ცოტა კონსერვატიულიც, ცოტა ლიბერალურიც, ცოტა მემარჯვენე, ცოტა მემარცხენეც. 21-ე საუკუნეში არც ერთ ნორმალურ საზოგადოებას არ ჯერა, რომ არსებობს идеოლოგია, რომელიც ყველაფერში მართალია. ყველა წესიერ არადანაშაულებრივ идеოლოგიაში არის რაღაც, რისი გათვალისწინებაც შეიძლება და საჭიროა. холот компромиссები სხვადასხვა შეხედულების შეჯერებით და გათვალისწინებით არის შესაძლებელი ნორმალური სახელმწიფო შექმნა ბრიტანეთში მხოლოდ კონსერვატორების ჭკუაზე რო იმართებოდეს ქვეყანა ან მხოლოდ ლიბერალების ჭკუაზე იქნებოდა მუდმივი დაპირისპირება საზოგადოებაში ამიტომ რაღაც საკითხში ერთი ითვალისწინებს მეორის პოზიციას რაღაც საკითხში მეორე ითვალისწინებს პირველს რაშიც ვერ თახვდებიან არსებობს პატიოსანი არჩევნები პატიოსანი სასამართლო და ცივილურად წყდება პრობლემები ჩვენც ეგრე უნდა ვქნათ ოღონ მხოლოდ მას შემდეგ რაც წავიკითხავთ და გავიგებთ რას ამბობს ლიბერალიზმი რას ამბობს კონსერვატიზმი ჰაერზე თუ ვისროლეთ ტერმინები რუსეთუმეებმა თუ კონსერვატორობა დაიბრალეს და ყველა დანარჩენმა ლიბერალობა ეგრე არ გამოგვივა არაფერი ნო ნო ნო ნო ნო ასევე გვახსოვდეს რომ ერთ დღესაც არც ერთი დღევანდელი იდეოლოგია აღარ იარსებებს ყველა идеოლოგია წარმოიშვა კონკრეტულ კონტექსში ადამიანების კონკრეტული გამოწვევების პასუხად. შეიძლება გამოწვევები, შეიძლება идеოლოგიებიც. დღეისათვის სულ ესაა რაც მინდოდა მეთქვა. შევხვდებით მომავალ შაბათ ფორმულას. მადლობა რომ გიყურებთ.